Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский фраг. Вот так вот выглядит он в запечатанном виде Индивидуальные упаковочки. Давайте посмотрим, как выглядит фраг. У нас в интернет-магазине есть фраки уже вместе с штанишками, э, брючками, а есть просто отдельно фраг продается. Сегодня мы рассмотрим просто фраг. Товары у нас визитка интернет-магазина. И сам набор. Вот такой вот черный фраг. Можете посмотреть из костюмной ткани. Длинные рукавчики. Все аккуратно прошито. Можете посмотреть, строчки все ровные здесь у нас как бы имитация кармашка. Самого кармашка нет, но это как имитация. Очень красиво смотрится элегантно. Вот так вот это выглядит изнутри. Пуговичек здесь ничего нету. Просто обычный фраг. Воротничок с отделкой из крепсатина. Блестит. Вот можете у нас видео увидеть, как эта ткань переливается. И сзади у нас просто вот так вот расклешенная такая ткань. Ткань плотная, прочная, черная. Очень удобный, простой покрой. Если вам понравился данный фраг, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.